ile meli ninaenda kuipanda mm. sio niloikatia tiketi ah. na kufika pale kukuta foleni watu wanaipanda na mimi kupeleka tiketi tiketi zinafanana zile mm. ila tu kwamba nyingine inaandikwa Pemba nyingine inaandikwa da lakini meli ni aina zile zile na jina lile lile kwamba kuna tu na wani mm. lakini meli muundo wao ile nikaona ah, hii mimi nilopanda ndio ya da. Na wale wenyewe wanakagua tiketi hawajajua chochote. Na ah, wao wanamurika tu wanaangalia jina lako na kitambulisho, kuna wanaangalia kwa mimi nilipofika nilipopeleka hawajagundua mimi nikaingia kwenye meli ya Dar es Salaam ya Pemba sasa wewe ukijua unaenda Dar naenda Dar Nikakaa pale nachungulia nje, wale watu wamekaa wamekaa wamekaa baada ya lisali moja naambia uko wapi? Mimi naambia nakuja, wananipigia simu uko wapi? Nakuja. Ah, walipoona sitokei baada yao wakaondoka na mke wao mm. na mwana na mtoto wao mm. kwamba mimi nina uhakika kwamba mimi sinshaoa mm. kwamba lazima wataniletea mke wangu Dar es Salaam mm. Kwa mimi kufika saa nne kamili usiku meli zinaanza kuondoka, inaenda da, inaenda da, inaenda Pemba, inaenda Pemba. Kwa mimi nimekaa najua ninaenda zangu da hapa mara kagagagagaga kufika katikati kutoka bandarini tu kuiacha bandari tu tunajua kawaida sisi tukija da tunaelekea mkono gani ukienda Pemba unaelekea mkono gani mara nalikuta lile meli linaelekea upande wa huko vipi najiuliza mwenyewe hii meli inaenda kukata kona leo huku Nikaona hata si kweli, subiri nimuulize huyu nilokaa naye, oya email inaenda wapi? Ananiambia Pemba. Hi, inabidi nikashika kichwa kwanza, mama yangu we, hi, inaenda Pemba hapo katikati ya bahari, safari ishaanza, meli tena, Yaani ishaelekea Pemba, inaelekea upande wa Pemba tena ya Dar es Salaam kule imenyesha mwana, ya Dar es Salaam tumeiacha, nataka kung'oa nanga, sio muda mrefu itang'oa mm. Kwa mimi baada ya kuiona kwa sababu kwenye meli huko kama kwenye ndege huwezi kushuka ukarudi ukaenda kupanda ikasimama ukashuka ukarudi a a mm. ikishaondoka imeondoka mm. mpaka ifiki kituoni. Mm. Ah, basi bwana mimi nikaona he huku Pemba sijawahi kwenda hata siku moja itakuweje? Sina ndugu, sina nauli tena nyingine ya ku haya twendeni. Mimi nikaenda kuongea na na nani ule yule mwendesha meli wanamwita nahoza mm. bwana Mm. mimi hivi hivi, ah, basi twende Pemba, tukifika tutageuza na wewe tutarudi. Mm. Sawa. Usiku mzima kanja kanja kanja kanja mpaka Pemba tulipofika saa kumi na mbili tumefika Pemba. Brrr. Kwa watu wakashuka shuka pale nini nini nini, baada ya kupandeza kushuka kwamba kesho meli inageuza. Mm. Kwa mimi natakiwa nikae pale bandarini mpaka meli igeuzi nirudi nayo, na Pemba hakuna meli nyingine zaidi ya ile moja tu mm. kwa maana hakuna eh, na hela sina kwa maana hapo lazima nisubiri ile meli nirudi nayo. Kwa maana pale nilichokifanya kwamba bwana he, ikatokea mkasa mwingine hapo hapo. Baada ya kufika nkaambiwa nikaambiwa kwamba bwana ah, huku Pemba Waislamu wengi, hakuna mambo ya sijui kuibiana ibiana, hakuna mambo ya nini. Nikaamini kwamba huko nakotoka kwamba bwana upande ule ninakokwenda kwamba Pemba Waislamu wengi hakuna mambo ya kuibiana ibiana wala kuna nini. Kwa mimi nilichokifanya pale nilipofika bandarini pale watu walipomaliza kushuka mimi ile mikoba yangu sikwenda kuikabizisha, yani akili haikunjia, sikwenda kuikabidhisha kwa kwa nahoza. Mm. Nikaacha pale pale nikakaa, watu wanaingia na kutoka. Sijui ilinjia nini kwamba nikatembee nje, sijawahi kuiona Pemba, nikaenda kama mpaka kutoka, kutoka kwenye meli mpaka karibu na nje ya bandari mm. sikutoka ndani ya bandari angaza mle mle ndani nini hii baada dakika tano nikasema subiri ni, nirudi kwa sababu nilikuwa nimekaa sana nimechoka inabidi nyeshe nyeshe miguu narudi nakuta mkoba wangu hakuna hata mmoja hata mabegi yangu yote hayapo. Hii yalikuwa na yalikuwa yana zawadi mbali mbali, yani yani sijui nikwambie, na sijawahi toka nianze kusafiri, sijawahi kuchukua zawadi nyingi zenye thamani zenye thamani nyingi sana kama ni kama hivyo nilivyofanya. Mm. Kwa me zile zawadi zote na mikoba koba yote narudi haipo kuulizia ulizia, hakuna mtu eh, ah, yaani, hakuna kila mmoja na shughuli zake. Nikatangaza nikaenda kumwambia nahodha, akanambia ah, hao, acha kuchukulia kwamba hapo. Nikajua kweli hakuna sehemu ilo inokosa wezi, kwamba hata ukisikia Maka unakwenda Maka, basi wezi wapo. uh <laughs> -huh. Eh, basi da nikakaa pale mikoba sina, sehemu nilokwenda sio, yani sijui kuruchela ya kula sina, nitarudi vipi? Yani lazima nisubiri meli inorudi usiku nirudi nayo. Hey, eh, haya itakuweje kukaa baada lisali moja nishaibiwa, nishakaa ndani ya meli baada ya lisali moja nikakumbuka, hey, kumbe kuna bandari bubu mm. hiyo mm. Iyo, unaweza ukatoka leo kesho ukaweko ushafika da Tanga mm. ushafika Tanga hi nikakumbuka kwa meli pale hii meli inaondoka inaondoka kesho mm. kwa meli ikiondoka kesho kufika jioni wakati mimi nikiondoka leo hapa nikienda kwenye bandari bubu naondoka leo leo, nafika leo leo Tanga. Nikifika leo Tanga, napanda gari shilingi elfu nne pale, ilikuwa na, nafikiri Tanga nauli shilingi 4000. nne mm. Nitapanda pale ndo nikamwendea nahodha Tanga, kutoka Tanga kwenda kutoka Pemba kwenda Tanga kwa, kwa vyombo vya bahari vile vya mambao vile majahazi yani tunasema mm kuna jahazi wanakuwa wanachukua, sio kwamba abiria yani, wa ah, majahazi yanopakia mizigo yanakwenda Tanga kuchukua mzigo Tanga analeta Pemba mm. kwa kwa yale kama huko huko unaoga nini unalipia kiasi kidogo unavuka kwenda Tanga ni kwenda Tanga kipindi hicho, sijui sasa hivi bei gani uh -huh. kwa maana pale muda masaa manne matano ushafika Tanga mm. kwa maana pale mimi nilichokifanya huku bandarini nikaenda kuwaelezea nahoza yule bwana kimetokea nimeibiwa mifuko yangu hivi hivi hivi kwamba sina hata shilingi kumi ya kula nikapewa pale shilingi elfu tano nikaambia haya hii ni hela yako ya kula kwa mimi kuifanya pale nikatoka pale na na naniu bandarini nikaenda nje nikapanda gari nilifikia hiyo bandari ilikuwa moja inaitwa mkoani mkoani hapo. Nikatoka hapo nikaenda bandari nyingine inaitwa Wete huko. Huko mm. Wete ndio unapata vyombo vya kwenda Pemba, ya eh, vya kwenda Tanga. Mm. Kwa mimi pale nikapanda gari hadi moja kwa moja mpaka Wete. Kufika Wete, bahati nzuri nikakutana na vile vyombo saa sita, saa saba inafikiri. Mm. Eh, hichi hapa kinaondoka, nikalipa kiasi cha pesa kidogo, nikakuta kina mama na watoto nini. Haya safari Yaani tunaondoka sasa hivi, tukaingia mwe, safari ikaanza. Baada dakika tano kumi safari ikaanza, tukaanza kutoka, tukakatiza kati kati ya bahari, yani na hapo Tanga hapo, kutoka Pemba kwenda Tanga, yani yani tunavuka tu, lakini kupanda vile vyombo ni hatari mm. Chombo kilikuwa hakijapakia mzigo wote, lakini kinaupeperuka na mawimbi kama karatasi yani kinafanywa kinavyotaka yani kinabogirishwa kinavyotaka yani bani kwa hizi roho ro, matumbo yote anachefuka tunatapikiana mle kina mama lakini kutokana mimi nikishazoea kusafiri kwenye vyombo vya bahari ikawa kwamba moyo wangu ulitubuka lakini sikuweza kutapika kwa sababu lakini walobaki wote hakuna mtu ananyanyua mkono wala nini, kutokana na wimbi kubwa. Chomba kijapakia mzigo kwa meki imekuwa chepesi, likija wimbi kinanyanyuliwa na kubwatishwa kupigwa chini kwa meki, ikawa mpaka muda maz, toka saa saba sijui mpaka saa kumi na moja mm. tunaiona Tanga ile pale hapo tena ndo kwamba watu washamaliza kutapika kufanya nini, kwamba kila mmoja tayari kishakaa vizuri kwamba baada ya lisali moja tunaenda kushuka, na kweli baada ya lisali moja tumefika bandarini Tanga pale, tukashuka tukapandisha juu, pandisha juu, mimi pale pale nikenda zangu kwenye mabasi ya naniu ya yanakwenda mjini, nikaambiwa nauli sijui ilikuwa shingapi, nishasahau shingefu, nayo ilikuwa shingefu tatu sijui na mia tano afu nne hivyo hivyo kutoka Tanga, eh, kutoka Tanga eh. kuja Dar es Salaam, kuja, kuja Dar es Salaam mm. kwa me pale mimi nikapanda basi mpaka mjini. Kufika mjini, yani asu hela ulikuwa nayo? Hela nilitumiwa na ndugu yangu kwamba nilimwelezea kule huku watu wa Dar es Salaam wakanitumia pesa. Mm. Kwa maana nilipofika pale nikapanda basi, kupanda basi sa, kwa sababu nililala Tanga baada ya kufika pale saa kumi na moja. Mm nikawa sina sina mwenyeji wala sina nani. Nikafika pale nikatafuta mwenyeji bwana hivi, nikamwelezea, akanipeleka Tanga. Kuna majumba haya ya kizamani ya watu wa zamani yale, mm. kuna jumba moja hilo la kale mm. Nikenda huko nikawakuta wenyeji, nikaimbia kuingia humu, kufika muda nikawakuta wenyeji wenyeji, mimi pale nikakaribishwa, nikalala pale kwenye hayo majumba ya kizamani, lakini wanaishi wenyewe ndani kidogo. Mm. Nikalala pale saa kumi na moja nikapanda basi mpaka saa nne tuko Dar es Salaam. Mm. Tuko Dar es Salaam wakati mimi ningesubiri ninge, ninge ile meli kuja Zanzibar Sa, Zanzibar Zanzibar nende, nende Dar kwamba ingenifikisha siku nyingi sana. Kwa mimi pitia Tanga huku nikafika siku ile ile ya pili yake, ikawa kwamba nimefika Dar es Salaam. Dar es Salaam nimekaa pale nasubiri kwamba muda wote mke wangu wataniletea. Nikakaa pale, nikakaa pale zaidi ya mwezi mzima, mke hajaletwa. nikiwasiliana nao? nikiwasiliana nao kule ha, hakuna jibu lolote ninalopewa na wala ilikuwa kwamba Kikubwa nilikuwa nawasiliana na, na, na familia yangu kwa sababu tayari hatujui ukorofi umeingia ume wapi, umetokezea wapi na umeanzia wapi. Kwa mimi nimekaa tu kuwasha wa mke Kwa mimi tulikuwa tunamuomba Mungu ah, hata walipia kwamba tayari mimi nishaoa lakini mke sijapewa. Kwa mimi nimezulumiwa. Kwa mimi nimekaa tayari nishazulumiwa. Kwa mimi nimekaa pale ndani ya mwezi mzima ah, hakuna kitu chochote ndani ikafika hadi miezi miwili nimekaa pale nasubiri mke Dar es Salaam mm. hajaja kwa baada siku kupita ile miezi ikaongezeka hakuna mtu mwenye hata mmoja alimuulizia mwenziwe maana ile ikenda ikaishia hivyo hivyo kwamba hakuna mtu alimuulizia mwenziwe mimi itabidi baada ya kufika miezi mitatu mm. inabidi mzazi wangu mmoja akanishauri bwana huyo mwanamke mpe talaka nimpe talaka sawa mimi nikafanya hivyo nikachukua karatasi nikaandika talaka baada ya kuandika talaka ikachukuliwa ikasafirishwa ikaenda Zanzibar Zanzibar ikifika kule ikachukuliwa ikaenda pelekwa kwao mm. kwamba nikampa talaka kufika kule kwao ikapokelewa yule binti yule baada muda fulani wazazi wake wakamtafuti yani itakuwa wamemtafutia mume mm aondoke na zile nuksi zilomkuta mm. wakamtafutia mume akaolewa nafikiri mume ndugu wakamuoa kule mume ndugu kivipi yani ni familia yani mm. yani mtoto wa mjomba kwa shangazi siji nani kwa nani yani mm. kwamba ni mtu ha, damu haikutoka mbali wakaoana mm. baada ya kuoana nikasikia bwana keshaolewa sawa kwa mimi na mimi huku kwamba tayari nimeshaathirika nini kisaikolojia yote tayari sielewi, sijielewi nitaanzaje. mm -hmm. Pesa kule nishapoteza, nishapoteza gharama kubwa ya kugaramia harusi, alafu sina hata shilingi kumi tena kwa mke sina, sina chochote kwa me, mimi nikarudi Dar es Salaam pale nikakaa, nikaendelea kuuza maji kwa yule yule mzee baba yangu, yangu. nikaendelea kuuza maji. Sasa ndio ikafikia kipindi sasa yule mzee akanitimua nyumbani kwake akanambia kwamba bwana, mpaka sasa hivi wewe ushakuwa mkubwa na una majukumu yako, kwa maana hapa nyumbani kwangu sitaki ukae. Mm. Kutokana nikikaa wakipika lazima wanejaie kidogo. Mm. Kwa maana mimi mzee baada ya kuniambia vile nikaambia sawa, lakini huyo mama yangu akamba mmoja kidogo moyo wake haukuwa mbaya sana. Akawa ananipenyezea vyakula kwa kunipa kuniwekea chini ya kwamba mzee akiweko ndani anafungua mlango haraka haraka ananipenyezea huko ananiwekea, nikija nabeba naondoka. Kwa mara nyingine tena, mara nyingine tena hiyo Kwa mimi pale nikakaa kama miezi miwili, tukio hilo lilandoa ndoa lishapita, ndo hapo sasa nikamwambia mzee, bwana, kutokana mimi sasa hivi kazi sina nini, inabidi sasa kuna sehemu moja, kuna sehemu moja ndio hiyo sehemu niloipata niloijenga naniu niloijenga hicho kibanda cha biashara mm. Bwana mzee nikamfuata, bwana, mimi mpaka sasa hivi sina mwanzo wala mwisho, lakini kuna sehemu ki, cha ardhi kidogo tu kwamba huyo wahusika wanataka kiasi fulani cha pesa kama laki na hamsini, kile kisehemu nipate. Mzee akanikatalia Hapana, hapana, mimi kukupata shilingi kumi kutokana bwana, wewe nimeshakupa mara ya kwanza pesa, nimekuongezea mara ya pili, zote umetupa. Mara ya tatu sikupi. Ah, nikakaa zaidi ya wiki nzima pale nawaza nitapataje pesa cha laki na hamsini. Hey, sijui ikaja kwamba nilikuwa navuta sigara nini, ikanijia akili, kumbe mimi na mama. Subiri nimpigie mama yangu bi mkubwa, kumpigia simu, bahati nzuri au mbaya akanambia bwana eh kuhusiana na hilo jambo unalotaka mimi sasa hivi hapa sina pesa na kama sina pesa huku lakini kuna TV njoo ichukue ukauze haina kazi huku imekaa tu kwa mimi nilivyoambiwa hivyo na ile sehemu naitaka nikaona wacha mimi niende kwa mimi nilichokifanya nikarudi Zenji Zanzibar Mm. Baada ya kurudi Zanzibar nikaenda ngaikuta ile TV ilikuwa Hitachi nchi 21 na moja nikaichukua. Kipindi hicho TV bado hazijachanganya sana, sio kila mmoja na yake ah, chache chache tu. Nikaichukua ile TV mimi nikapanda nayo boti nikaja nayo Dar es Salaam. Mm. Kuja nayo Dar es Salaam ile TV mimi nikaiuza laki na ishirini, ile pesa mimi nikaipeleka kwa yule mhusika wale eneo, akanambia sawa, we nenda kaanzishe mambo yako unayotaka, tayari imeshakupa ile eneo na nani, sawa. Mimi nikaenda kuanzisha pale, nikakuta kwamba pana sehemu ya matakataka nini, nikajaza jaza michanga, nikajaza ya vifusi nini, nikatengeneza mabanda ya mabati, nikaanza biashara. Wakati naendelea na biashara nikakaa kama miezi sita hivi mm. naendelea na biashara pale, nauza maji nini. Sasa hapo nikaona kwamba sasa hivi hapa kwa sababu naendelea na biashara inahitaji kwamba na mimi nitafute mwenzangu nioe tena hiyo la tatu la ndoa hilo. Nikasema nioe tena, lakini mara hii sitaki kwenda kuoa Zanzibar, nitaoa huku mm. kwa majaribio la tatu sasa bahati nzuri mimi nilikuwa nauza nauzia uzia akina mama maji bwana maji ndo shimie, lakini alikuja binti mmoja mzuri sana, tulilingana hata tabia zetu mm. kwamba nilimpenda na yeye kwamba tulipendana, kwamba akija tu akija pale kuchota maji nampaga maji bure nini nini, nini. tena yani tayari nina faraja kwamba nina mtu naempenda na mimi nitakuwa naye sio muda mrefu, na kwa hiyo sijamwambia kitu kwamba anakuja tunachikisha tekesha, mara akija nimwachie maji bure, mara akija niondoke na shilingi 2000. ah, basi na mimi nilikuwa sina lengo kwamba nasema nataka kuoa ah, lakini katika ule upendo ulivyokwenda, basi ikatokea kwamba tu nilijikuta kwamba nimepeleka nimepeleka washenga nyumbani kwao, nikapeleka barua. Baada ya kupeleka barua nikakuta kwamba nimekubaliwa na ndoa tukaahidi tuka kwamba itafungwa kiasi fulani, ikatajiwa mahari ya kiasi, lakini nilipofurahi kwamba kwamba mahari nilotajiwa yalikuwa machache sana, nikasema haya nayamudu, acha nioe. Na kweli badi mimi nikapeleka mahari, ikapangwa ndoa siku fulani. Kilichotokea hapo haikuwa tena harusi kama ile nilotaka kuifanya mwanzo, ikawa ya furaha ya naniu Mm. kwamba harusi ile ilikuwa kwamba hata familia nilokuwa nayo kwamba pale mimi nimekuja huku Dar es Salaam kwamba nakaa kwa, kwa, kwa wazazi lakini wakamu wazazi wangu kwamba ni mwanamke, mwanamke yuko Zanzibar. Kwa maana kilichofanyika ndoa ilivyofanyika, akaja yeye mkubwa wangu mama yangu kutoka Zanzibar, kutoka Zanzibar na mdogo wangu wa mama yangu wa mama yangu mdogo mm. akaja wakaja watu wawili kwa mimi pale kilichobaki kwa mae pale sina ndugu wengi wengi baba baba baba yeye yuko na shughuli zake hakujua alijua lakini hakushiriki, hakushiriki tena. Alishiriki ndoa ya kwanza ile ilitokea matatizo, hii ya pili hakuweza kushiriki tena kutokana na shughuli zake. Kwa mimi pale kilichotokea pale sina sina familia kubwa ya kushughulikia ile harusi. Ilichotokea pale, nikawatafuta watoto watoto mtaani, vijana jana ninawajua jua, nikakodi gari nikawatia ndani ya Costa, wengine nikawatia kwenye gari nyingine ndogo ndogo nini. Haya, twenzetu ni Mbagala tukaoa. Kwa vijana wakao kazi yao hakuna ngoma wala ni kazi yao kupiga madebe, tunakupiga makelele eh, kwa kwa kwa kwa kwa, kwa. mpaka tulifika tukaoa, tukarudi, nikarudi na mke wangu hapo eh, eh, pumzi ndefu. Nimerudi na mke wangu, bahati nzuri nikajisikia aibu kumpeleka mke wangu ndani ya lile banda la nililotengeneza la biashara la mabati mm. inabidi nikenda kwa, kwa mama yangu wa kambo kule mm Nikafikia kule kukapikwa ubwabwa, lakini ubwabwa uliopikwa kwamba ulikuwa mbichi, yaani ni matatizo tu, hakuna raha yaani ukapikwa ubwabwa na mbichi haueleweki, watu wakala hivyo hivyo, shughuli shughuli ikawa imeisha. Wapikaji ilikuwa wanawake, sina pesa za kuwalipa watu, wakaja kupika kile kilichokuwepo kisadaka kwamba wale walokuja kushu, majirani walokuja kusherekea harusi kwamba inabidi wapike wao mm. kwa mimi katika kupika wao, lakini kumbe wengine sio ajizi wa kupika chakula kinaanzia kilo kumi kwenda mbele mm. basi katika kupika alopika kapika chakula kibichi, kwa mimi mikosi juu ya miko mikosi juu ya mikosi. Kwa mimi pale nilipomaliza watu shughuli imeisha, nikaona usiku umeingia, haya mke nikatia mkono, kwa sababu tunapendana tena, tushakuwa tunapenda tukatoka tukaenda zetu kwenye banda la mabati. Hapo ndo likaanza maisha mapya sasa. Hapo kaanza maisha mapya, maisha mapya, maisha mapya hayo. Nikaanza kuishi pale na mke wangu, huku kile kibanda cha mabati nilichojenga kwamba na nafanya naishi na kula napata pesa huku na nanunua tofali moja moja bovu naeka nini tofali limeokotwa na mtoto tofali dukani linauzwa shilingi elfu na mia lakini mimi niko nauzwa 500 500 400 kwa matofali yale majumba yaliyobomoka sijui kuna matofali ya chini ya kizamani kwamba nikanunua tofali moja moja bahati nzuri au mbaya kwamba nimefanikisha kunyanyua kama vyumba viwili hivi nikawa naishi na mke wangu Tumeishi pale baada ya miaka kwenda kama miwili mpaka mitatu, tukabahatika kupata watoto wawili, tuka tunaishi pale maisha raha tu, ikawa kwamba hapo hapo nilipo nauza biashara na hapo hapo nilipo ndo kwangu. Kwa maana tumeenda na maisha yale baada ya miaka kama mitano hivi. Mm. Kutokana mimi huko kwetu nilikotoka nilikuwa naishi nyumbani, sina makazi ya kwangu. Mhm. sita mazi ya kwangu. Nikitoka hapa nikifika Zanzibar naenda kwa wazazi, jumba za familia. Kwa me ikanijia mawazo mimi na mke wangu kwamba bwana, eh, kutokana na watoto hawa kwao Zanzibar hawana makazi, inabidi tukawatafutie makazi. Sawa sawa, kwa me, hapo tukaanza kuhamisha mfumo wa kimaisha mm kwamba turudi Zanzibar, na kweli tukafanya hivyo, tukarudi Zanzibar. Kurudi Zanzibar bwana, tukaanza na maisha katika nyumba ya familia. Mke wako alikuwa ni mtu wa wa huku, wa huku. Kwa hiyo wewe ndio karudi Zanzibar na mke wako na mke wangu. Uh -huh. Tukaanza safari ya kuishi pale Zanzibar, Zanzibar familia. ya familia eh. Kwa mama, kwa mama eh. Uh -huh. Tukaishi pale, lakini bahati nzuri au mbaya katika kuishi pale kuna mitihani mikubwa mikubwa tu kutokana mimi tena nilikuwa ni maskini, sina uwezo wa ku wa kumiliki kwamba na, na kipato fulani cha kipesa, kwamba mara nyingi ilikuwa na napata misaada kutoka kwao, napata misaada kutoka kwa wazazi, kwamba ni mama mama sana ndo alikuwa anapata msaada kwake mm na mama angu kuna jambo jingine mi pia amenikosea, lakini nitafanyeje? Kutokana na mitihani ndio tumeumbiwa sisi. Mm. angu mimi bwana alipoona kwamba na na watoto wawili mm. na hali yangu duni ya kimaisha mm. kitu alichokuja kifanya ni kibaya sana kwa upande wangu